Maria, onde você tá me levando? Um a gente ia Ué, mas qual o problema? O tá problema é que a gente tá ah, chegamos. Nosso primeiro trabalho como investigador Maria, por que você isso aqui? dragões. Tá Por que aqui? Tudo bem, Tô Bloqueado. Você arrumou uma forma de entrar, Maria. Por aqui, né? É, mas... Vai ser perigoso, né? Vai que tem um monstro lá. Ah, igualzinho uma saída. Até apagar a lanterna. Isso aqui. Achou. Fechar isso. Uma carta aqui. Não? Estranho. Alguém trabalhava aqui. Abre essa porta. Abre. Deixa é eu mudar de acesso ao recibo. Verdade? Maria, mas onde veio contar esse não que Eu não sei, me vendi duas horas e Outro eu Essas novas muito estranho esse barulho. Que isso? Tá. Parece que ele vou assustado. Eu não tô assustado. Vou explorar aqui. Né? Mas tem que... Acho que eu é quero chamar a chata, sai daqui, ó. Eu só a gente tem que ir lá direto. Ah, primeiro deixa o trabalho como investigado sobrenatural, eu te falei. Em algum lugar um que diz uma chave. Não, no ponto, não acredito.

muito fofo. O que eu faço com é isso? Será que é lá? Adivinha. Isso. Aqui abre um banheiro cinza marcante. Que isso? Alô? Vai correndo. Eu sinto, eu sinto então cagaço de irmão. É, eu acho isso? Maria! que você tá Que que é isso? É tá que homem... Oh, tá vendo a aí? please. Nossa, isso? Ai! Ele tá aqui. Não! O que o cara Matheus Gamer Madame. Mateus é e Maria Ramos sumiram e nunca mais voltaram. Continua.